Bizden daha önce atalar sanki. Bir kişi düştü. Öldüler mi şimdi direkt bunlar? I need a yok. Bekle silahını alalım. Marked a location. Yani bu Onlar tarafa içindeki atlayan de. oldu. Takım atladı o tarafa doğru. Ona otomatik olarak 試合 Haydi bakalım gidecek miyiz? Dur dur. Ayak sesi aha adam geldi. Adam geldi. Evet ayak sesi var. Geldim yanındayım. Yanımdaki mavi evde. Abi iki tane Aşağı atladım. için. Başka ayak sesi alıyor mu? Yok. Tamamdır. AK var bunda zaten. Tamamdır alırım. Abi mod Ben de var geliyorum. Adam çatıda şu anda. Gel üstüne ara gel. Marked a location. Araba mı sokmuş içeriye? Adam da işini biliyor ha. Şey Adam öldü öldü. Bir saat çıkmaya çalıştık burada. parçaladılar da. Adam geldi adam geldi. Mark the location. Yeminli bitmeyen mermi ya. Marked a location. Adam mı? location. Aynen var. Adam var burada. Son bir kişi kaldı. Watch out. Nerede? Nerede? Ev, o evde mi? Watch out. Gördüm. E, Öldü. Bekle bekle geldim. Adam. Açık. Adam var. Oo iki kişi şu an Evet. Yedi bir tane benden. Bir hit yedi benden. Bayıldı. Başka takım git o tarafa doğru. Mm-hmm. Marked a location. O arkamız geldi arkamız. Arkadan. Bize mi sıkıyorlar? Bize sıkıyor. Şu anda bayağı açıktayız. Hulk var dropta. Adamlar nerededir nerededir. Adamlar bu tarafta. Düşman görüldü. Ev, bir eve gitsek iyi olur. Bir tane eve gitsek. Bizim adam al. Allah sıkmaya başlıyor. Evlerle çatışıyorlar. Bombayı içeri atamıyoruz. <laughs> bir saat bombayla uğraştık. Marked a location. Yardım! Marked a location. a location. O kaç kişi kaldı? Bir kişi kaldı. O bir kişi şu anda. O nerededir? Orada mı? Bomba bomba. Bomba atacağım indi onu. Adam orada mıydı? Evet. Anlaşılmıyor sesleri. Öldü de. Aynen bombaya gitti.